Jadi tapi tes tesan iso ben ras sekedar ke maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke, kita di dunia latihan. Tapi nanti di akhirat dites meneh. Hakikat fi qalbika apa kau tauhid khalisah apa gak khalisah. Nah, sebagian riwayat mangkola la ilaha illallah mukhlisan biha qalbu dakhalal. Ada kalimat mukhlisan biha qalbu. Jangan-jangan kowe ngomong la ilaha fasih mergo lagi diorder tahlil. Di delok wong akeh gak fasai kan isin. sing nengguri yo ngono. Weh, diundang untuk berkat kok tahlil ora Kan kita ndak pernah tahu. Iki ra suudzon, maksudnya potensi ngono, ora urusan suudzon. Akhirnya ning kamar dhewean wis nek kamar mesti ikhlas ora ono wong liya. Jare sapa mesti ikhlas? Beleng Allah terus jubule binang bu swarga benang loni widadari. Berarti kamu menjadikan kalimat itu sebagai sarana kepengin ketemu widadari. Fa wa huwal wasilah wal widadari hial maksudah. Ayo nak ketemu pengiran pangeran dikono ono piye? Biar gue tukang wiridan sungi kena kamar dewan. Eh apa? Kersan bu suargo ngeloni widadari. Berarti aku mau buat kayak lantaran tujuan widadari. Oh rokok kena jantem mon. Angel ikhlas wangel. Tapi gue tuh dilatih. Latihan dia biar gue sih ngaku dewi. Orang ngelatih gue orang iso ngelatih gue goblok gue ngawur. <laughs> Lah anak kulo pinter ya rasa dilatih wis pinter kok. Ayo milih ndi? Kowe kowe goblok kok pinter. Nah, pinter kan? Pinter ora usah. dilatih. Nak goblok, angel nglatih wong goblok. Milih ndi? Terus kita anggap pinter ya, jadi kalau orang latih jenengan, sangking khusnudun kulo sampean pinter. Neng tinggal wong pinter, gak usah dilatih. Ikhlas itu, mulanya nopo, kulo niku masih orang melok toriko, kulo setuju ya, jadi memang mazhab toriko. Tapi kenapa saya ada ikut toriko? Karena saya ingin membantu mereka sebisa kita dibantu ilmu nih. Mereka nak tore kotor rah dibantu ilmu nih. Iku ribet. Ya misalnya neng tore kotor kau wiridan kan kadang Allah Allah Allah. Maksudnya ini loh. Kadang kita eling pangeran bin buswargo, buswargo bin ngeloni widadari. Berarti Allah mbak anggap wasilah mau pelantara ngeloni widadari mbak anggap maksud terus dilawan meneh Allah apa boten iku Gusti maksud kula boten widadari boten swarga namun jenengan Allah Allah Allah terus kok setan ngridu meneh. Kowe ngene iki rak wedi neraka. Buhuk lawan meneh Allah, apa ya ora krana wedi neraka. Maksude iku ngono, maksude iku. Dadi kita bantu sing biasa toreko-toreko iki. Tapi akhirnya mau jadi rutin, Allah, Allah, Allah. Wah, peng sepuluh ewa, kayak bengi. Eh, malah bakas jumlah, le Dol, dol, di warah-warah tenan, kok malah bakas jumlah. Tapi kayak jauh terus sombong, gak tau reka, yuk keliru. kaya ngalim-ngalim mode ngalim memu cara wong bodho dul ketemu antar wong alim ki mriyang gimana wong alim cara wong bodho kok ngaku ngalim paham yo ngalim ngalim sing cara wong ngalim paham iku lagi ngalim tenan ngalim kok cara wong bodho mau apal Quran cara malaikat malik iku lagi apal tenan Wah, sebenarnya dites, <laughs> boleh ngobrol tesnya, dia pilah-pilah. Ayo, surat takel, wah, saya ngangil Surat rok Wah, surat tabarak kok gampang kan? Tapi yo angel ya. Mulai a amin tu man fis sama. Bal ini. Keliru am amin tu. Amin saya tak amin tu saya jelas. Apa <laughs> am? Aduh. Bal Tapi nak macam kau aku ini soal agak lali. Mereka mau ono ilmu nih. A amin tum ono tong rosso aman sirokape. Kau ngrosso aman man ing dat fis sama ikang kekuatanin ing langit. Apa kamu di dunia itu merasa baik-baik saja? Padahal ada kekuatan besar di langit yang bisa merubah apa saja. Ayah sifa bikumul ardo faidahiyatamu. Terus am amin tuman fisamai ayur sila alaikum hasibah. Jadi maksudnya ini loh. Cara macammu itu aku. Maksudnya kaya aku itu kaya wong disik-disik. Kue apa ngerosok ning bumi. Misalnya sebenarnya serana corona. Apa terus kue ngerosok Indonesia itu aman. Wong setiap saat bumi ini kejatuhan meteor. Kejatuhan benda-benda langit. Itu langsung tuntas. Atau bumi ini diambil sampai pangeran Mereka bumi ini ngisore magma air dan sebagainya. Jadi umpama ora ana corona lah wong soleh tetep wedi karena kalau nuruti kehancuran setiap saat bumi itu potensi hancur. Lha Allah nyeritakno terus ning gone surat Tabar. Aamin tum man fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamun. Amin tum man fis ayursila alaikum hasiba fastalamuna kaifa nazir. Jadi wong mriyang. Banyu yo ngono. Sing mbok dus-dusan, mbok renang, mbok ombe, mbok bengak-bengok. Iku dawe pengiran, kul araaitum in asbaha ma hukum khoron famayatikum bima. Bumi setiap saat iku iso menelan air. Banyu sing sawangane wakeh nek Allah menghendaki hilang mau apa kamu? Coba di dalam bumi ini kan ada magma. Magma itu kayak apa panasnya? Iku sekali ditutup katupnya itu akan menyedot semua air yang ada di bumi. Sekarang no banyu. Lah wong maca tabarak ora mriyang. Lah anak macammu ngono sok ben setor mung karena lah tenang. Amin tu man fis sama a istifhamun amin tum fi'lun madin mudhofun li kafil apa eh, eh, fa'ilun wal khitab fa'iluhu man maf'ulun bih fis sama muta'alliqun bi mahdhufin takdiruhu amin tum man qudratu fis sama malaikat malik bingung wah kondang tenan <laughs> akhirnya ah lus lus <laughs> malah nerkep barang ribet ya misalnya lakot arsalan ufan ila komi ya an angdir an tafsiriyah. ya wah masih ono tafsir bu angdir fitlu amrin kita pun ino wah sus wah ya kondang tenan mau terus itu enggak terus gak lali ya jajal ya sobat sebaru umur patang puluh tahun terus bujumu rewel, nemen-nemen jajal jajal khataman mak Allah kau istilah lakoni Imam Malik Imam Bukhari Imam Bukhari ku nak wajib suwi Kaji Nabi malah parah meneh Kanjeng Nabi maca sak ayat itu suwengi kenang Aisyah yurad ditu hadil ayata lailatan. Dadi Nabi ku pernah berkeinginan umat e kabeh mlebu swarga. Tak wel baleni male Nabi nanti sangat berkeinginan umat e kabeh mlebu swarga. Itu masuk kowe kowe ku wabil. Buareng Allah jebule umat e sing nyabu yo wae, sing korupsi wae, sing tukang maksiat wae. Nabi nangis. Ape darani kudu mlebu swarga yo koyo ora ngergani pangeran karena aturan pangeran dilanggar. ape ngongkon mlebu neraka sakake piye-piye umate wis do'e iman. Nangis akhirnya. Mulai mau kok wakul yudhadu man togo apa wakul yudhadu akhirnya nabi ku coro jawa ini bingung coro lah ini bingung ya tapi tapi tentu gak boleh diistilahkan bingung akhirnya piye bareng kasof bareng nabi kasof iwan terus wus sing homosek ke sing noakal ke sing LGBT wus jenenge wong macam-macam kan tukang korupsi wae sing soleh klunak-klunuk bodonan ya wae wae macam-macam sing alim adil agama ya wae sing wajir paham ya wae bungak-bungok tok wae ribet kan Abe diolah nom lebu swargo koyok sawangane gak ngergani ketentuannya Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi ngerida anak ibu rokok pie pie umatin. Akhirnya Nabi namun sakit nangis, nangis terus mau cok intu azib fa inna hum ibaduk hati sohail. Fa aku lu kama kolal abdus soleh. ketika aku dikandani pangeran kasof lewat kasof nak umatku bulet-bulet, maksudnya sebagian kira rasa tersinggung ya termasuk ku iso mau bareng aku tiga ibar so pangeran umatku bulet-bulet, aku tetap kepen umatku lebih suaraku tapi kuotane ora cukup cara poin kuotane ora cukup tapi kepen bun rokok ya mungkin wong aku sayang umatku terus dawe nabi Fa'aku aku luka makolal abdus soleh aku serai komentar kau cale niru ngomong soleh dhisik yaiku Nabi Isa alaihi salam. Akhire Nabi maca in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jenengan siksa nggih monggo Gusti panjenengan niku kawulane jenengan. Kula pun mboten intervensi. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau memaafkan monggo jenengan yang punya pertimbangan, yang hakim, yang bijak. Hanya Nabi saat itu sudah ada intervensi. Dibalen ini. Dibalen ini. Sampai sungi mau maca in tu'adzibhum. Nah, aku yang mau coba sungi kan gawe apalan, itu buatan orang gawe apalan itu. Nabi Ibrahim nggih Ketika kasyaf umatnya mbolet, anak putune sebagian yo mbolet. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafur. Nuwangis. Sing enak Nabi No, Nabi No penak den, sikape jelas. Buareng kasyaf didudono kafir-kafir, entek i Gusti kok ribet. Gak tau mamang den, apa? Rabbi la tahzir alal ardi minal kafirina dayara innaka intadun. penak selesai langsung dekne sikape jelas. Cara aku kok dadi kiai garis keras ngono. Santri njenengan nakal. Boyong baris. <laughs> Tapi aku ora ngono, mergo sekali meneh boyong kan dilingno Kanjeng Nabi ku mate Kanjeng Nabi sama akhir gelem mondok pira-pira akhir ora usah boyong. Tapi yo dikek hak ngamuk bulat kok dibarno. Ya <laughs> akhirnya yo fa aku lu kama qolal abdus saleh in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in lahum fa innaka antal az. Jawab apa yo unik. wala hada yaumu yan fa usadiki nasidku dadi jare pangeran yo kok ketara mat sing imane tenan ta ora ketara bareng dia mau sing paling terakhir ujianmu ayo kowe ngaco la ilaha illallah nggih Gusti pun maca demi apa mlebu swarga nek swarga ta apa ngloni widadari terus ki dadekno aku wasilah iku tujuan mboten ngoten Gusti wis kadung ngomong ngono nggih Oh, jabang kudu ngono. La ilaha illallah takoki pangeran. Kenapa maca la ilaha illallah? Nggih kepengin mawon Gusti. Malah sing bener. Lah terus kepengin apa nggih? Mboten kepengin apa-apa nggih, kepengin nyeksai ini, ajaran pangeran. Tenane. <laughs> Masalahe apa ku pirsa ning atimu. Pirsa nak ngono iku lesanmu tok atimu ora ngono. Lah iki ngadepi ngadepi zat sing alam sirra wa akhfa. Ribet kan? Ya mlane mung isane donga yusabitu wa ladina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya fil akhirah. Dadi